وديوسي شاومة وديوسي شاومة يتجايب للخبار حدولي زري وما حدولي زري وما ميثا يا يوثان هلا لها حاولت ما هنا نقرا مجوار رعاه إلا عشان حملنا أسو شغلة منا أسو شغلة قولي ولين وغيرك هاي ولين وغيرك هاي عين هاي وخمام لا لا لا لا لا لا la la la la السوداء السوى السوداء أول ما غلبا السوى السوداء السوى السوداء أول ما السرداء la la la la la la la la la